горизонталдуу жайгашкан цилиндрде сүрүлүүсүз кыймылга келген поршендин алдында кысылган газ бар бул абалда газдын көлөмү в бир жана басымы п эгер поршень эркин кыймылда болсо анда газ кеңейип поршенди кыймылга алып келет поршень аз аралыкка жылды деп эсептейли бул учурда басымдын өзгөргөнүн эске алуу кажет эмес себеби ал бир аз эле өзгөрдү анда көлөм в эки болсо басым мурдагыдай эле калат газ кеңейгенде поршень F күчү аркылуу дельта элге жылат газ аткарган жумуш күч менен которулуштун көбөйтүндүсүнө барабар бул учурда күч турактуу болсун басымдын күчү поршендин аянты жана басымдын көбөйтүндүсүнө барабар турактуу басымда газ кеңейген кездеги анын аткарган жумушу газдын басымы менен көлөмдүн өзгөрүшүнүн көбөйтүндүсүнө барабар поршендин аянты көбөйтүлгөн которулуштун модуль вектору бул газдын көлөмүнүн өзгөрүшүн берет өзгөрүүсүз басымдагы ал эми көлөм өзгөргөндөгү жумуш анын басымы жана өткөргөн көлөмдүн көбөйтүндүсүнө барабар эгерде басым турактуу болсо анда газдын жумушун графикте көргөзсө болот газдын басымы көлөмдүн көз каранды болгон графикти тургузалы газдын басымы турактуу калган соң график абцисса огуна параллелдүү болуп түз сызык болот турактуу басымда газ кеңейген кездеги анын аткарган жумушу газдын басымы менен көлөмдүн өзгөрүшүнүн көбөйтүндүсүнө барабар бул графикте турактуу басымда жана абссисса огундагы V1 жана V2 чекиттериндеги чектелген графикте газдын жумушу тик бурчтуктун сандык аянтына барабар эгерде газдын басымы өзгөрсө анда жумушту аныктоо үчүн газдын өзгөргөндөгү абалын турактуу басымдагы элементардык процесстерге бөлүп салуу керек жана элементардык процесстердин жумушун аныктоо керек алар пайда болгон аянттарынын сандык маанисине барабар